из Тамбова, да, и там, там проживаете, да? Женаты? Неофициально. Ну, дети есть? Дети, да, трое вообще от первого брака. Трое от первого брака, да? Все с вами или с женой? С женой живут. С женой, да? да. Эм, сами контрактник? Да. Э, то есть со срочки пошли в армию и продолжали как бы карьеру в армии, или как бы это было? Ну, подписал 19 августа контракт. 19 августа. Добровольно? Да. Э, сколько обещали платить? 170. 170, да? А 170. когда зашли в Украину? 26 августа. 26 и плен попали когда? А, в плен я попал 28 сентября. А в каком населенном пункте? Э, недалеко от Купинска. От Купинска, это Харьковская область, да? да. А, а вот эм, а что было мотивом подписания контракта? Да. И, если честно, не хочу на этот вопрос отвечать. Почему? Ну, это более, больше как-то из-за идейных, наверное, соображений. Ну как, в принципе, давайте сейчас сформулируем. Ну, сформулируйте, да. Ну, мы же говорим о идейных соображениях, да? Да, Хорошо. идейных соображениях да. больше. Вот. Плюс еще мотивация, как говорится. Финансовая. Финансовая. Плюс еще и пропаганда по телевизору, то, что, ну, что творится. Не, мы можем дискутировать, если вы в эти вещи верите, ну, как бы я открыт не, дискуссии. Ну, потом это уже немножко отпало, там некоторые вопросы, из-за этого я просто не хотел тем поднимать. Но... Не, ну, ну, в что верили? Ну да, был дело. В что верили? Да, ну, больше, конечно, финансово. Финансовое, да? Да, мотивация. Да. А, а кем работали до этого, где? Ну, до этого дорожником, а так вообще год, ну, в охране работал. В Москве. В ЧОПе? Ну да. А сколько платили? Ну, 30 тысяч за две недели. А вы как Чоповец э, сюда заехали или контрактник э, армии РФ? Не, армия, контрактник армии Контр, армии, армии РФ. А какая должность? Э, стрелок. Стрелок, да? Воевали? Ну как воевал? В Купинске мы были в лесу. Но, блок, Но стреляли? Нет. А в кого там? В белок? Ну хорошо, вот э, давайте возвратимся к идеологическим мотивам, потому что они, я так понял, для большинства очень, ну, как бы мощные и так далее. Ну, то есть финансы это само собой, вот идеологически, в что вы верили или в что продолжаете верить, ну, как хотите, формулируйте. Сейчас я уже не знаю, если честно, немножко запутался. Давайте это... разберем вместе. Не хотелось бы давать ответ на этот вопрос. Почему? Ну, пока еще сам не разобрался. Ну, давайте, вот, может, я в чем-нибудь помогу, да? Ну, давайте, в что вы верили, вот разберем, просто разберем вопрос. Ну, сейчас в данный момент просто э, я наблюдаю картину. Вот, пропаганда найдет с обоих сторон. Что с украинской стороны, что с российской стороны. По телевизору то же самое, только стороны поменены и все. А так одна и та же пропаганда идет. Просто сейчас в данный момент я вижу, что славяне рубят славян. Вот уже, ну вот сейчас вот у меня в голове отложилось то, что просто бесполезная война. Ну хорошо, по чьей вине? Вот этого я даже не знаю. Ну, вы говорите, там славяне рубят славян, да? да? Ну, как бы я нормально был, ну, я, я готов к этим вещам, да, там, например, дискутировать. Но вы говорите, вот вы не знаете по чьей вине. Да, я согласен, славяне рубят славян, да, но по чьей вине? Может быть, со стороны России, может быть, со стороны Украины. Америки. Ну, часто типа говорят. Может быть, да, со стороны Америки, Ну, ну смотрите, есть... им, им, в принципе, я тоже на это смотрю, и, им выгодно столкнуть славян между собой. Зачем? Ну зачем? Ну вот честно, давайте подумаем, вот для чего ну, Америка давайте столкнула славян? Ну вот ну, Россия это какая-то супермощная держава. Зачем супермощная? Россия обладает очень хорошим, как говорится, резервом ресурсов. И что? Ну, ну и как она его использует? Ну, ну она, она имеет хороший резерв, ну, как бы резерв ресурсов. Давайте подискутируем об этом, да? Э, никто не спорит, что как бы Россия богатая на надра страна, да? Но как она используется. Да? Давайте, давайте немного, потому что мы как бы перескакиваем. Вы говорите, что славяне рубят славян. В, кажд, в каждом действии как бы есть причинно-наследственная связь. Да? То есть вы понимаете, да? Вот есть причина, а есть то, что случилось после причины. Славяне рубят славян из-за чего? Да? Россия вторглась в Украину, напала. Ну, в принципе, да, получилось. Украина лезла к России? Нет. Украина к России не лезла. Вы считаете Украину независимым суверенным государством? до юре и де факто. Да. Украинцы защищаются от россиян? Ну, да, в принципе, да. Ну, чтобы не рубиться, нужно было сдаться, правильно? Украинцы этого не хотят. Это нормальное как бы желание в 21 веке? Ну да, да. Тут я с вами согласен. Не, ну опять тоже допустим, Донецк, Луганск, они же не хотели, как говорится, они отделились от Украины. Смотрите, мы живем в 21 веке, да. правильно? Ну, все можно как бы решить цивилизованно, да? Можно все решить цивилизованно, правильно? У вас какое образование? У меня средний специальный. А специальность какая? Автослесарь. Автослесарь, да? да. Вот, например, <coughs> все, все здесь говорят о Донецке и Луганске, да? Да вот россияне, да, вот, например, я вот ради прикола я спрашивал, а вы за независимую Каталонию или за Каталонию в составе Испании? Хм. Так, хотите э, поставить вопрос. Ну, в принципе, да. Каталония, наверное, идет в составе Испании больше. Нет, у меня, не, ну, меня даже не подать. Ну, то, то есть вы понимаете мой вопрос, да? Почему, почему я спрашиваю Каталонии? Да, там были сепаратические настроения, но как бы, может, там Россия будет также решать проблему? Ну, понимаете? Ну, я понимаю. Ну, Донецк, Луганск, они же обратились к России за помощью. Смотрите. Э, так, к дружескому народу. Хорошо. Вот давайте причинно-следственную связь найдем в этом всем. Да? Вот вам лично, что из этого? Будет ли Донецк, Луганск отдельным или в составе Украины? Вот вам лично, как россиянину Стамбула. Мне как россиянину? Да. Ну, лишь бы там войны не было просто. Как, больше как миротворцу. Я вот так вот могу ответить. Чтобы не было войны, чтобы не было обстрелов, потому что они 8 лет тоже терпели обстрелы. Mm. Они тоже там, извините, переживали все это дело, Но ну, а когда их бомбили. У меня вопрос. Вы за каждую горячую точку так переживаете? В мире? Назовите меня. но ну. ну Украина это, это, это те же самые славяне, что я, что вы. Да. Это один и тот же народ. Да. Конечно. Нет, мы, мы разные народы, ну честно вам скажу. Ну, я себя всегда считал <laughs> а разница другим. в чем у нас? А? В менталитете. Все, все пошли с Киевской Руси, какая разница? Нет, Россия пошла от Киевской Руси. Ну, давайте считать так, что Россия пошла, Россия от, пошла от Киевской, от Киевской Руси. Руси. Ну, да? народ один и тот же. Нет. Но. А в чем, ну, типа, вы, вы поймите, вот я, я просто не понимаю, вот вы, когда вы говорите что-то, вы должны как бы обосновать, да? Просто обоснуйте мне, почему мы с вами один народ. Вот я просто не понимаю этого. А почему мы разные, вы обосноваете? Угу. А почему? А у нас разный разные? менталитет. Ну, то, ну, реально, у нас разный менталитет. Вот смотри, я, я вам просто могу объяснить даже на пальцах. Да? Вот смотрите, то, что вы называете госпереворотом Майдан, да, это свободолюбие украинцев. Они не хотели коррупции. Да? Они не хотели коррумпированного президента. Они хотели в Евросоюз вот даже своим как бы движением, да, вот Россия, она где-то ближе к Азии оставалась, да, а украинцы хотят ближе как бы к Европе. Они хотят демократии, они хотят нормальной жизни, они хотят нормальных зарплат, они хотят э, верховенства права, да, вот как бы, ну вот Европа, это как бы отодоставление с этим всем, да, они э, выступают, если, например, его тесняют, а в России это все по-другому. Вот я сейчас возвращусь к вопросу о, о ресурсах. Да? Вот я могу сравнить Россию и Норвегию. Да? Вот вы где-то были на Западе? Нет, на Западе. Не, не были. Я немного объясню. Вот, потому что как бы россияне не, не понимают. Вот вчера я до двух часов ночи, знаете, что я смотрел? Я смотрел расследование Навального о э, заме министра обороны Шойгу. Ну это пиздец, товарищи. Как живет жена замминистра обороны? Вот это нужно крутить по федеральным каналам, таким как вы, которые идут здесь идеологически. Чувак, который просто рубит фишку и бабки на господрядах Минобороны. Он сейчас будет достраивать Мариуполь. И на эти деньги его чувиха поедет куплять платье Дольче и Габбана, два платья стоят пол лимона евро. Ну это Госслужащий. Я вам немного объясню. Норвегия, которая у них начался Oil Tail, да, она вот это все деньги аккумулировала, и не в дворцы, бункера, Дольче и Габана, короче, и так далее. А она как бы сделала как бы фонд для следующих поколений, да. Норвегия – это топовая страна по уровню жизни. Дорогая, но ну, номер один в мире, ну, ну всегда. А в России куда все деньги ушли? Вот вы имеете надра и так далее. Вы говорите, Россия интересна Америке. Вот где все деньги пошли? Ну, основная часть, да. На, Где? Ну, на вооружение идет основная часть. Нет. Вот Россия разделена, ну, олигархи главные там ну, да. под Путиным. Ну, в принципе, Какая у вас да. зарплата была автослесаря? Ну, 18. 18. 19 тысяч. Это копиос. Ну, копиос. А вот на Украине какая зарплата на территории Украины? Вы спро... Вот у меня сидел Донаровец или ЛНРовец, он покращиком где-то работал. Он до 2014 года зарабатывал э, 2000 баксов. 2000 баксов. Да, 2000 баксов на покраске машин в Луганске. Да, он сидел, у нас даже где-то запись есть. Ну, а сейчас сколько? А я вам просто скажу одну вещь, да, вот вы мне скажете, а что в Украине? А Украина к вам не пришла, Украина сама хочет как бы разбираться со своими проблемами. Украинцы ездят в Европу работать. Ну, в принципе, да. Они не, не идут, не берут в руки автомат, чтобы убивать, чтобы выжить. У вас же, вы говорите, у вас же финансовый момент. Вы поймите, вы не можете у себя в доме э, навести порядка. Тут я с вами согласен, в принципе. Мы с вами ну, просто идеологически дискутируем. Вы сюда, вы имели 18 тысяч, а какая-то там тёлка за министра обороны. Я не говорю, что в Украине нету этих проблем, но в Украине об этом говорят и борются с этим. Журналисты об этом свистят. Если бы такая тема бы была, вот просто то, чтобы показали, да, все доказательства, тыры-пыры и так далее, сразу был бы скандал, большой скандал. В Украине это все, э, в России это все мертво. Федеральные каналы никогда этого не покажут. Это все деньги ваши. Ваши деньги. Россиян. Я, наверное, специально оставлю, загружу с Ютуба, чтобы вот россияне, солдаты видели, какой пи***ц наверху. Это замминистра обороны, телка его. Ну, я бы тоже посмотрел, если честно. Это интересно, а это очень это интересно. интересно да. Я до двух часов это смотрел вчера. Ну, по нашему каналу мы точно не покажем. Ну, вы понимаете, а вы, а вы мне говорите о какой-то идеологии. Если мы говорим Луганск, Донецк, ну, я не хочу здесь много как бы рассказывать, да, есть в стране закон, правильно? Без поддержки России Донецк и Луганск бы смог вот такое провернуть? Нет, ни в коем случае. Правильно? Мне тоже так кажется. Нет. В стране есть какая-то законодательная база, правильно? Ну да. Голосует вся страна и говорит, да, если Донецк и Луганск хочет быть федерацией, ну не Украина, как бы, как бы, как бы автономией, да, пусть голосуют нормально, граница под контролем Украины, потому что это нормально, правильно? Как бы выборы свободные были, а не под оружием русским. И все, и все, проблема вся разрешается. Ну, в смысле под оружием русским? Ну как, ну границу Украина контролировала после 2014 года или нет? В Луганской и Донецкой областей. Они уже отделились? По... Ну, как, ну как отделились? Ну, кем, ну, ну, ну, ну, ну, кем они признаны? Ну вы же, ну, вы, вы, кажется, не тупой человек. Ну как, если зашла Россия, можно было проводить референдум? То же самое с Крымом. Ну, возможно, возможно. Итак, немножко сейчас нет. Нет ответа на этот вопрос, как говорится. Ну да, ну получается, ну все равно, они же обратились к России, Донецк, Луганск, чтобы она зашла. Она не просто так зашла, правильно, на эту территорию. Она не собиралась заходить туда. Только после просьбы они зашли. После просьбы кого? Ну, донецких и луганских. Кого? Ну, про, ну вот, например, ну, например, мы найдем, мы сейчас снимем какого-то сумасшедшего на улице и скажем... Пусть Нет, администрация. Какой? К кем она поставлена? Ну, вы верите, что эти все люди, типа Пушилина и так далее, они самостоятельные фигуры, выбранные людьми? Ну, я думаю, да. Ну, а откуда? Ну, как? Какие там выборы были? Ну, ну как? Ну, как? Но они все, как бы, это марионеточные республики России. Ну, на этот вопрос я не знаю, ответ не имею. Ну, ну, то есть, ну, вы, вы понимаете логику? Пушилин, поставленный Россией, обращается к России. Ну, Понимаете, о чем я говорю? Ну, я понимаю. Вы знаете, кем э, Пушилин до этого был? Кем? МММщиком. Знаете, что такое Мавроди, МММ и да. так далее? Вот это все. Ну, на это я говорю. На это я не имею ответа, на этот вопрос. А. Вы говорите Донецк и Луганск. О а воле явления и так далее. Я всегда здесь привожу пример. Вы за свободную Ичкерию? Республика Ичкерия. Да, вы за свободную Ичкерию? Ну, это Чечня, да. получается. За свободную Ичкерию? А, вот это тоже, кстати, спорный вопрос. Чечня тоже хотела отделиться своей... Да, войной. они воевали. Война... Ба батюшка Дырова, он же воевал против э, России, правильно? Ну, да. А Рамзан Кадыров уже... А а Рамзан превратился непонятно что, да? Ну, почему он превратился непонятно во что? Ну, купили деньгами. Нормально он сейчас... Э, в ну, при, ну, да, в, при, в, Его темп как, как бы Россия упала. Чечня более-менее нормально живет у него, и уровень жизни там нормальный. Смотрите, вы всегда правил. говорите о уровне жизни, никогда нигде не были. Почему? Ну, где вы Грозном на Западе я, были? В Грозном, допустим. Вы, вы на Западе вы были где-то? Нет, в самом, за, ну, на самом Западе не был, я имею в виду. А то, что по России я покатался, снимал. Я ее все искал. А, а украинцы много ездили, понимаете? Вот россияне нигде не были, и мне говорят, ну почему в России, в Грозном нормальный уровень жизни? Вы не, вы не можете ни с чем сравнить, понимаете? А, вы имеете в виду с Европой? Конечно, конечно. Вот вы живете, извините меня за слово, в своем говне и говорите, что это зашибись. Вот у меня был чувак на интервью, он говорил, нахрен мне туалет в середине, я могу там ссать на улице. Ну, и для него это как бы показатель. Ну, ну, он, он мне на полном серьезе это рассказывал. А этот ролик залетел даже на Западе, в Западной Европе. Они в шоке это были. Поляки это показывали, вот этот разговор по телеку. Да, я понял. Ну, вы понимаете, вы какие-то берете лекала свои и думаете, что они все зашибись, но вы нигде не были. Мир намного больше, чем Россия. Да я, в принципе, никуда и не собирался. Мне в России Какая у вас машина? Машина? 99 сейчас. 99 а какую хотите? Никакую не хочу, меня это не, вот, вот просто, вот какая машина вам нравится? Просто какую бы хотели иметь? L200 неплохая машина. Какая? L200 Mitsubishi. Mitsubishi вам нравится, да? Да, неплохая. Да, а вот Mitsubishi э, это какая марка? Японцы японцы, да, вот вы говорите, что такая как бы Россия хорошая, ее все хотят засветить, как бы, <clears throat> ну, э, захватить, вот почему японцы могут делать Mitsubishi L200, а россияне э, делают долбаную девятку? И Лада Приора это вершина мечтаний. Просто объясните мне, как россияне. Не знаю, не углубляются они этим вопросом насчет автопрома. Почему? Потому что, допустим, «Лада Приора» была разработана еще в 1974 году, если не ошибаюсь, то ли в 1964 году. Она уже была разработана. Кем? На, зав... на заводе Тольятти уже были чертежи. Вы знаете, откуда вообще, типа, вот э, «Жигули»? Да. Это «Жигули» — это вообще итальянская машина. Да, «Фиат». это «Фиат». Да я в курсе. Да, Но ну, вот это... «Фиат» привезли вот эти все вещи – установки и на базе Фиата сделали Жигули, это, потому что в Советском Союзе... Модели. Совершенно верно. А потом... Волга на базе чего сделана? Э, Волга не помню на базе чего сделана. Ну вот. Я знаю то, что «Москвич» — это, по-моему, BMW или «Мерседес», если, если я не ошибаюсь. Ну, вы понимаете... Первый «Москвич». Вы все говорите о какой-то идеологии, о какой-то нефти, газе, ну, элементарных вещах. Вот Нет, мир... ну я вам просто могу сказать то, что Егор Приора уже была разработана, Егор, по-моему, в 1974 году она уже была полностью разработана. Если в то время ее пустили, э, в продажу. Да, она была бомбой. Но, ну, ну а сейчас она просто устаревшая. Вы не понимаете, вы хотите Mitsubishi L200, ну. японский, который в вашей стране не разрабатывается. Ну да. Вы идете с автоматом, вы не можете этого сделать, да, вы не можете... Вот у вас никогда не было вопроса, страна 140 лимонов, которые владеют ядером, они для людей не могут сделать нормального холодильника, пралки, машины. Да, но ну, они могут делать а, ракеты, оружие, самолет. На Ну вот это да. Подводные лодки. На В Советском Союзе, допустим, да, делали действительно холодильники и все. На Вот просто мне объясните, и вы не имея, не имея возможности это все приобрести, вы идете убивать украинцев. А почему иду я убивать Украину? Ну, вы это называете разными способами. Защищать, Донбасс, Луганск. Я уже этой канители много слышал. Испытать дух воина. Ну, может разобраться у себя нужно сперва. Почему мы такие убогие? Но я же вас убогими не называл никогда. А? Я вас убогими не называл. А мы на вас не нападали. Вот вам это обидно, да, вот этот русский империализм. Но это факт. Это факт. Страна, которая победила нацизм, не может у себя сделать э, правильную машинку. Ну, почему не? А нацисты ну. осознали это все. И сейчас сам, одна из самых мощных экономик в мире. И они автоматами нигде не трясут. Но много русских хочет жить в Германии. Но ну, а почему нет? Каждый человек, как говорится, свободен в своем... Да, а почему? Ну, Пусть едут и живут да в Германии. Нет, да, да, да, да, в России, но все такие благородные. Вот вы, вот грубо говоря, вы видели последние данные о умерших солдатах российских? Ну, смотря с какой стороны. Украина об этом говорила. 100 тысяч. 100 тысяч. За что умерли эти 100 тысяч человек? Ну, я не уверен, что там 100 тысяч. Хрен с ним, вы не верите, что это фейк. За что умерли десятки тысяч человек на, россиян? Это, на этот вопрос даже у меня нет ответа, я честно вам сказать. Ну вот. Что умерло с одной стороны, что с другой стороны. Ну, умерло. Наверное, с обоих сторон 100 тысяч умерло. Но ну, вы понимаете, за что умерли украинцы? Ну, украинцы? За, как говорится, наверное, ну, за свободу, как вы считаете. И независимость. А россияне за что? Не в курсе. Может быть, тоже. За идею. За, за какую? Ну, объясните мне идею. Ну, я, я же сказал то, что за защиту Луганска, Донецка, возможно. Вы вас где взяли? В Харьковской области. А что вы делали в Харьковской области? Защищали Донецк и Луганск? Отступали. Отступали, да? А почему наступали на Киев и Чернигов в начале вторжения россияне? Я не наступал на Киев, Чернигов. На Херсон? Там тоже хотели защищать Донецк, Луганск? Был приказ я еще раз повторюсь, за что умерли эти все солдаты? За что? Я нет ответа на это. За что? Вот честно, мне похрен приказ. У меня вопрос. Ну, есть как, какие-то глубокие вещи. За что они умерли? У вас дети есть, да? Вас просят, да? Вот когда-то, вот если будут там смышленные какие-то ваши дети, они спросят, папа, за что умерло они столько солдат? Спросят. Они спросят, за что? Вы же им не объясните, но ну, они скажут, ну хорошо, приказ. За что они умерли? Не смогу объяснить, честно могу сказать. На выборы ходите? Нет, ни разу не Кого-то поддерживаете? Политические а, взгляды? А, а раньше Жириновского поддерживал. <laughs> Я, я говорю, здесь какой-то клуб любителей Жирика вот здесь сюда собрали, согнали. А чем нравился Жириновский? Ну, он больше как-то правду рубил. Такой, ну, ну... Но он не рубил, он <laughs> Ну да, жестковатый такой мужичок был. Ну, как-то он мне больше нравился из всех представителей. Вы поймите, 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей. Ну, это средняя вот заработная плата у нас в Тамбовской области. Это очень мало. Сколько это в долларах вообще? Ну, давайте посмотрим. Сколько сейчас? 60 рублей доллар? Наверное. Я посмотрю сейчас. Вот мне даже интересно, потому что курса как бы, ну, ну, потому что как бы <laughs> доллар это валюта, не рубль. Давайте посмотрим, сколько это. Это гривны где-то 9700 гривен. Это очень низкая зарплата. Ну, то есть это небольшие деньги. 260 долларов. Нормально. Нормально? 260 долларов это нормально? Ну, что я могу сказать, если такая средняя заработная плата? Так нужно было острова оставаться, а вы пришли деньги зарабатывать. Хотите что-то сказать украинцам? Ну, что я могу сказать? Если только извиниться. Вот. Приношу свои искренние извинения хотя они мне могут ответить, можно с этими извинениями идти куда-нибудь подальше. Но это не суть в том, что они ответят. Что вы хотите им сказать? Ну, я говорю, принести извинения за то, что приехал сюда, на Украину. Немножко ошибся я в, иде в идеологии, как говорится, в идейных убеждениях. И увидел то, что здесь немножко по-другому, чем нам говорят. Россиянам хотите что сказать? Да, россиянам нет. Почему? А что им сказать? Война — это плохо. Это со соответственно. Ну, вот, вы, вот вы, вот это как бы соотечественники, да, вы здесь находитесь как, ну, как бы в плену. Можно бы как-то предупредить. У меня есть, ну, как бы, ваши соотечественники, они что, наглухо отбиты, не буду на вас, слушать? Вот у меня только одно вопрос. Да, они верят в это все? Ну, что я могу сказать? У каждого своя глава на плечах. Ну, вообще я бы советовал сюда не ездить. Вот не подписывать. Контракт. Вы понимаете, что это удача, что мы с, нами, что мы с вами беседа? Ну, Для вас это удача. Я знаю. Ну вот. А так бы где-нибудь лежал, ежиков кормил бы в посадке. А так я сейчас здесь сижу с вами, общаюсь. А из-за этого говорю то, что не стоит сюда ехать. Это вот для россиян.